brand new එපිසෝඩ් එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න ඔයාගේ සූම් ප්‍රෝෆයිල් එකේ කොහොමද ෆොටෝ එකක් දාන්න කියලා ඉස්සෙල්ලම මං ස්ටෙප්ස් කිහිපයක් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකකින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් ඕගොල්ලෝ සූම් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්න ඕනේ එතකොට ඔයාගේ සූම් ක්ලාස් එක ටීචර්ට නැත්තම් ඕගොල්ලන් මීටින් එකේ බොස්ට හරි ඔයා ඔයා ඉන්නවා කියලා ඒ ෆොටෝ එකෙන් පැහැදිලි වෙනවා ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ සූම් ඇප් කළ ජොන්නේ පින්නගේ පල්ලා ගූගල් එකක් නොනේ ඒක එතන ගිහින් ඕගොල්ලන්ගේ කැමති ඒ යන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තෝරගන්න ඕනේ ඒක ඕගොල්ලන්ට කරන්න ඕනේ තමයි සෙටින්ග්ස් යන එක ඒක ජොයින් මීටින් එක මම ඒ ජොයින් මීටින් වලින් පෙන්නන්න සෙටින්ග්ස් ගිහින් ඒක පල්ලේ ෆොටෝ එකක් දාගන්න හැටි ඒක මම ජොයින් මීටින් එකට ජොයින් වෙලා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩික්කින් පෙන්න්න මගේ YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරනත්තා දැම්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මොකද වීඩියෝ එක බලවෝ නම් පල්ලෙහා ලයික් බටන් එකට ලයික් එකක් දාන් යන්න මේක ඕගොල්ලන්ගේ ෂෙයා කරන්න ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වටිනා දෙයක් නම් ඕගොල්ලන්ගේ සෝෂල් මීඩියා හරහා මේක ෂෙයා කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෆලෝ කරන්න මම ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ ෂෙයා කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හැමෙමු